Más Busqué en el cielo y te vi brillando a pleno y pensé que el parpadeo era por mí como un decir. Te amo, Padre Fuiste mi vida, amor, y sin dudar Repetiría la vida sabe a poco, fui muy feliz. Lo hicimos bien. Ah. Mm. Recuerdo y son nuestros encuentros, palabras que estarán, no importa el tiempo, están en mí. Viejas sinceras están en libertad como tu piel y tu sonrisa están en mí para decirte te amo más fuiste mi vida, amor, estamos bien. Te amo más. Fuiste mi vida, amor, y sin duda una vida supo a poco, fui muy feliz. Lo hicimos bien. amor y sin duda repetiría una vida sabe a poco fui muy feliz lo hicimos bien